накрываем обязательно соусом сверху. Потом еще слой такой же массы, э, предварительно замоченный. А, можно сделать два слоя, можно сделать три слоя. Я два обычно делаю. Чем выше, тем красивее, естественно. Можно и три слоя сделать. А, промазываем опять майонез. Э, Интересные дома. Э, и сверху опять